我的名字是吴生伟，我今年八岁，我来自 Pro Kids，呃，我在 Pro Kids 学到要礼貌、尊重，呃和等等，关怀、和气，呃合作。还有我这次我来到 Pro Kids，我很开心，因为可以学到很多东西啦，还有以。 学到礼貌那些吗？刚才我讲了吗？OK，我我很感谢我的父母和，哎，不是，我很感谢我的爸爸和妈妈，因为他给我钱来这里学，pocket，呃，可以学到那些，所以，呃，妈妈就会很开心哦，妈妈很开心，所以，所以我开心照。 长大要赚钱养家。Prote 是我独家自信的品牌。